wings of Paulo Mwanga, Obote transferred much of Mwanga's responsibility to Peter Otai, who was Minister of State for Defense, in order to save Obote's collapsing regime. Otai revived the Special Force Unit uh, to counter the regular army, uh, but whose members were from Teso, Otai's home area. When the force uh, to demonstrate its military prowess in public uh, through Kampala City, they were fired by the regular army. Mwanga defended the regular army attack, and they were not aware of this procession by the special unit whose members were clad in uniforms and not known to the army that uh, that this was the cause of the attack in a um, in a swipe that was intended to embarrass Mwanga, Aponacha commanded the attack on Namgongo shrines. Uh, shrines are important monuments um, to the three religions in Uganda, the Catholics, the Protestants, and the Muslims. In his attack, soldiers raided the mosque, ransacked it, and took it uh, and took time to rest pork in the mosque. This is uh, this is when Reverend, Baz, Baz, Reverend Bazira the person in charge of the shrines was killed and left behind a pregnant wife. They ransacked the Catholic site, robbed it of all the valuables, and later Paul Mwanga rushed the scene and apologized on behalf of the government. Mwanga pledged funds for rehabilitation of the three religious sites, uh, a decision that Smith upon a check did not support. He did, he said that the army will continue with similar raids for as long as the country's security was at stake. He compared taking charge of the operation that caused a star on the international scene to Jesus who turned the ropes wipes, um, uh, into the wipes, um, and, and, and just the gamblers, um, and just the gamblers from the synagogue. I check cautioned that an insect with uh, an insect which mixes with the garbage offers itself to a delicacy uh, to the scavengers. Upon a Jack stressed that the country, uh, to the people's perception that Mwanga was a minister of defense, Mwanga was a minister of fundraising. He vowed on behalf of the army to return to the shrines in a similar situation if it arose. hey. <laughs> Eh. hey. Eh. In fact, Simotha Chaka joined the Tanzanian-backed liberation war, uh, having graduated from Greece where he was sent by Amin. It was not surprising, therefore, that when Obote visited Acholi land, he was humiliated to stem uh, the death of the Acholi soldiers. It was around this time that the Minister of Defense, Paul Mwanga, went to a uh, German ostensibly for medical treatment. It was during this visit that, the, uh, that he met the NRM official, including Chirunda Chive Jinja, a member of the NRM uh, external wing. The NRM Uh, the NRM side insisted that they insisted that any meaningful talks would be carried out when Obote had been thrown out of power. In order for Mwanga to prove that he was in charge, not Obote, another meeting was held in Kampala where NRM was represented by Major, Katabar Major Katabarua. However, all these uh, that attended were killed except Paul Mwanga. It is alleged that the killings were masterminded by Obote's royalist under the command of Captain Namiti, who was, command who was the commanding officer of the Simba Battalion. It, it, bana uh, kigui kama katapana kawandi kada gwino nga mwonji why it is why are you bring it there now ulacho kareta msela nga chini nti aba choli government yawe baje suri raibuka o orese kuna gabi yali wo hey. miaka jini chitro gira kujiri ya satu musa hey. sikioka miaka satu musa if i look back these, these are 40 years Uganda ono mm. musebe ni hafunyo mkisa yeka na abavumba gira ate baali esiimye nnyo mm. because museveni is saving these people they are not popular mm. in fact ugandans want museveni to sort out these ferrons the mm. mafia gang not the mafia gang to sort out museveni mwene mm. mubba empuuta ennundi ne mujibba ngegula miliyoni tano notekawo kabasi nalangirira gundi kalantini ataliiyo ente z'olwaleero nezedda ziriwe zali zisinga okulabirirwa obulungi <clears throat> lwakito zirwala nnyo nti enyama mugitwale ebweru omusajja ayina ente ewuwo mm. nolumba akatale nobba mukene nti abasajja batakisi obabyeko emirimu noleeta baasi zo nga nomukyala omulala aleeta baasi ze abantu mukibuga babula emirimu mm. oyo omukyala eyampeereza meseji eyo abansabira yagaye nti mwemirundi yogera ku kintu kino mm. okimanye nti ettaka liweddewo ba foreigners baligula especially mbuganda and it is true mm. abantu tebamanyi nti abayizi eri bamala emyaka lukaaga nga tebali bwabwe hitira bwabakwataku n'abafuira omukka ogwobutone bafa emitwalo mukaaga holocaust bagenda ku lusozi ziyoni tebala bagita zionism bagenda ku lusozi ziyoni mm. ne bagatudde ewaffe abayizi leeri okufuna ekitundu ekyo toga nti tebasangawo bantu it had already been occupied you left 600 years ago the israelis the jews collected a lot of money they went back to their area with a lot of money much of the land was bought abalabu babagulanga buguzi sente hmm. era okusigazawo west banka mm. abaalabu kyebakola kyali kimu baleeta akabazzi ngaomuwala bwatunda ettaka ekiro eh, atunda ettaka emisana bamukuba akabazzi ku mutwe kwekusiba za west bank hmm. nze mbawulira nebaleekaana ku tv ne radio zaabwe naki where do you get the knowledge you underrating subject toyina knowlege yonna gwe okujjaku okugenda mu bitabo nokudawunirodinga notandika okulegesa nolekezesa esaawa bbiri nolekezesa esaawa satu waliwo pologulamu eriko akalenzi akaavu n'ekiwala ekibi era owegendi yagenze owegendi bamututte museveni yakuganya okufumbirwa gwe museveni yaganya okugula ebizigo ebinyiriza abakazi kikazi kibi akalenzi ensi yakakubaakuba dda bobuli lunaku nakati kwebali hmm. bayinsaitinga bantu waliwo akalalwakala kabeerako ku saawa nga ttaano ne kaleka kazanyira mu katemba kulozi Ministry of in, in, ICT. Yes. Because tuchita libertarian theory. Mm. Libertarian theory mu America akugamba. Mm. Let everybody talk. Because people are knowledgeable. They can choose. Mm. naye bano gabogo eh, eh, eh, gabogo gabogo tomumanyi nti abantu babajja kwelonderamu bwebanawuliza gyagendaawulizanegundu gabogo gwoyogerako nofuntula entama mm. gabogo tomanyi ivole cost ivole cost ivole cost yali nsinga erimakoko nemwanyi felix begin eyali president founding father ye yali talonda naga nti all africans are the same we are brothers zino boundaries ziri artificial era bwosoma how these people wanted to unite africa abo bagundi babaitanga batya basekatule bani mm, uganda red eh. mm. kakati yakkiriza abantu ne bava mu apavolota eyali mu north bangi ne bayingira mu ivory coast oyo katala yali citizen wa, ivory, wa Burkina Faso hapa Voluta yagenda mu World Bank na IMF as a citizen of which IMF eh, of Burkina Faso mm. kati nga inayo munne omulala bwe baavuganyanga ennyo mu gavumenti ye nga abataddewo babiri the policy at that time omukulembeze agenda okuwumula yajjanga yo abantu babiri tukiyita bipolar nti bulingi museveni bulingi mbabazi and bukenya tukiyita bipolar russia na america then you ensure stability. The, the government was more stable when Mbabazi and Bukenya were still in the government. Why? Bekubanga Bukam Seven Nakoli Mirimoje. The removal of the two, mm. Zayamba and Bukam Seven, but Yamba and Abate Gay. Hey, in terms of hey. Bukenya. Tuchita Baipola, mm. Tile Nyerere, Yaleta Ahmed, Salim, mm. Naleta Nisokoine. Mm. nga bwe batunuulidde bati eh, naye nyerere hmm. eh, ahamed salim hmm. bwe yava mu african union hmm. ensi temanyi gye yalaga sokoyine bamutira mu accident edward sokoyine era alina sokoyine university you put two people ate ye moyi waliwo yamala emyaka omusanvu nga talina vice bwe bwa vice babulwaniranga n'abugjawo negundi ono waijebu teyali talina vais um, um, muhamadi ye onugundi mubaraka mubaraka um. omanyi mubaraka nasa bwe yafa mubaraka yali vice president kakati nga babagamba nga bamujerega nti yalonda musiru a man was surrounded in sinai uyu mubalaka yali azanya kyovula nti bwe balwawo muganda ga nti bwolwa ku lubimbi olinnya gyogeze these are celebrated genos mm. tewali mu sudan muntu yagezaako kuwa southern sudan independence tebatamugjaako mm. is only bashir nti bashir ye talina mwana yabakwata nabaga nti mujje tugende mu south amasomero gagalewo buli famiry neero zaako bwe yabaga nti tutese bakkiriza neraba bebemye singapo ati mugundu yes mm. nebata history ugundi uyu yali muvuzi wa nyonyi mubaraka mm. he was surrounded in sinai mm. na, na amanyi nyo yes. ngona alikuwa ya mudiri ya fatal yes. Kushi. so, si, kagati yeye mbale nkugamba mm. nti Banaba gabugo banabasomesa ba gabugo ba falansa mm. gabugo aba falansa aba, aba mai bore kosti ba gamba aba falansa batwala koko wa fe ni bamukola mwani mm, chocolate chocolate mm. kati batuba tumubasasuza oba tumukolere wano ne tanzania nyerere yali akoze fakitole yeyengato zabula azigula kakati bano abazaaliranwa bagabugo nga baagala ba, abafalansa bategedde nti bababba abafalansa kukuleeta ono and two 50, 50 of the population in ivory coast bafuluki mm -hmm. abafuluki bebajja obuzinga bwowuli abanyolonga bagamba abakiga nti bafuluki kakati oyo aleekaana ne gabugo tamanyi na political landsik ngalabi yoka naleega engalabi naleega engalabi mm, businga buleega ngalabi naye nga anti tebumanyi anti research make research ne buleega engalabi ne buleega engalabi ne bumadinga up waters no anti kyenkubuulira mm. analyze don't in a late tumana kukera okay um, umkuku na tumana mpande wino njaga na tuko meo nga tufende mbilango hey. Eh. um, umpe ku, ku, ku analysis yo eh, hmm. Eh, um, msangu kwa, kwa uh, hamu bako la state of execution hey. na chuchi uwe njisa mungkule yacho yes hama uh, uh, uh, buli, buli mkazi ye na joze kwanga lino mkoyo mkazi ya genda na joga abandu <laughs> na jayo mbusimanyi principal judge wabakazi <laughs> mbona na joze nsenu bajja kukwatibwa ngaensi eteredde bateekebwe butabika mu basajja abalalu babaggaliriyo babakoleko facolization eh. nga nga bano ab'obubina buli mukazi yenna ajoza anti faco eh. buli mukazi yenna ajoza abantu n'abawuzaamu olugaayo ensinga eteredde wakuteekebwa butabika mu basajja abalalu bamutereeza akabina kakati <laughs> wetunaba tukomyewo njagala togere ku nsonga eyo opere ku analysis okukino ekiriwo ekya eh, eh, abekika kyembogo nakikute waggulu ne wansi um, eh, abekika kyembogo abakubiddwamu tiya gaasi abanuupu babayingirira ne bayoola ebintu byabwe ebyambalo byonna bucyama ne bagenze babiwayo mpolampola obukose era polisi bagisomoza ne bagamba nti nga bawabijje ku bobi wine katoba n'abalalo nabibajjako babucyama n'abalala banoonakanguubi ah, ah, ah, kakati gula basi yena atoma nchino wichaji hey. Eh. walinga baka nti baku kule kutipi baku nisimu kule bio nti uyu mulezi nga pata kidina kawala kaa yusisi kari nubai deno uyu mulezi uyu mkwe ya deno ne gundi nono gundi mutabazi mutabazi ateke waka wala mbo social media jikwate kukwe kawala kutu tukusole mbalaluwe butabika tayi nza vamo okay. atuma tebala bika katika mm. ankubuli mm. ankubuli the president mm Mwari mumugamba mm. Kasire kuanga Taina chafu nye museveni President directed webazi kakasire kuanga bagulewo Ede nkene The money is available Nkene Neye fairo ya kasire kuanga Umukazi Ya genze mwari misweta jenu Na ajukweka Bale meku sasura I rang the woman And I told her Don't think that I'm intimidating you For us we are doing a political worker we know what it means for the president to pay to kill to pay for kasiria zirandi kasiria taina landi kati umuchala a, a, a, banu kwebagula ko kasiria bamuzika takala kola transfer kati badide fairo ne umuchala onaji kweka mbu babe baba fonewo kati bagenda kujenga chapa chipia but the woman bears the name of a muganda the others are hiding diriyo sieves hew bwi bwi ekitongole eh, kijjuddemu bagisu bwe hmm. nakiteekamu katuusa ekitongole eh, nenkikuba kuba kati abo tolaba aba administrator geno masini zange zaabakwatadda nga boogera bwe nkutandika ne odiyo mbeera nayo hmm. you people whoever hid this file the money is there to pay for kasiries land n'abaana be naki about fote gund forty chi hmm. yeka makumi yaga hmm, eh, any idiot who is hiding this file in the administrator's office return it because I hear you on my machines when you, what you are discussing mm. return return the file in two days ndandiko bakuba basi ekyo mbakube ndandiko bakuba video byemwogera mu conversation nkikubira ddala ekitongole nkimalewo ekitongole eh, ki ekyo eh, kyadimisweta jeno nti nti ii bajikwese kati bakola chapa chipia ye wafuke wawe asabe bilioni meka what have you people this nza administrator jeno mkwano kwange mugambe tuja geni tumugambe nti e eh, fairo babdi fairo yaka sita ee eh, eh. abantube yaa ah. kasi ye gwanga weba muzika wali wabali baguzewo wanenkini nzenzo mwazika kasi ye gwanga katika siri gwanga yeli yaba tutemisinde nize nagenda ne mugamba ku nyumba ye tekasirie tugende wa president nyumba ajigulire mizinga tejikola ene nyumba ne bamjibulire ye makindi era ba buganda land board bali ba jp mm. kawezi nikatumba amala bonga tebamanyi nti emotoka enyumba ya, ya msajja nga bamuyita gundi yatanga bantu munaire mansion ngavuga bitano munya ya yero bonga balowooza nti kasiri eggwanga aganya amateeka kozi bafere bemmengo agabbi obuvuuka obwemmengo bwambala obukootikooti obukunukidde kati kasiri namugamba enyumba ne bagimugulira ate yampana ku ssente ngaomuweereza wakatonda bano bagula bagala transfe okuva ku nanyina ettaka gwe bagulako ettaka bombi bakitaabwe baafa kati ono gwe baagulako ettaka yafunye ababbi mweya eyo gundi department nebagaa fayiro mugikweke tukole ekyapa ekirala kikole olabe kikole return the fire in two days oba olabe gwentandika okubattula odduke n'okudduka mm. ah, nedde omasanga yagambye nti kyekyakasiri tolekaana ndikumasanga ee hmm. naye kawuka the president has omanyi ebintu byemwali badde musinga n'okweyagaliramu bainawo ekisaawe hamu yali badde akimaze ekyendakivubo hmm. nze nabaga nti nga ne minisita wa sports nalaba jjo omuvuka ngaali mukatemba nsomesa abaana omupiira nsomesa no ebyo byabubbi nabaga nti nze nga ne minisita wa sports nkolawo kaguta kaapu ngeva kubyalo nabatasoma namasomero mm. kilaimakisi yayo nga egwera eberawo nga abiri mu mukaaga oluva ekololo yes mm. pulezidenti emugenyi omukulu anti nrm nzobukofera bwange tebabugula kati mama kyama yagula naye mmwe mwamenyira byabwerere nti museveni agamba nti aba people power balimu ale campaign yes they don't wait money boba volunteers gwe ababa balinda ofulumya esente mm, yes eh, ye problem nti aba museveni bo tebakola nga sente tezinayingira ate ne bazibba abakozi tebabawa kakati nakugamba nti babadde bakuba namayanja nga bamuli bubi nebbawe baleeta gundi tebamwagala berotojikatata bamuteeka akabenje babe sente nga balowooza ziri mu motoka kakati lumumba yafuna ku gundi ku mirembe ono omukazi eyali pps eyali akuba lumumba era ekyenewunya kaka yadumira abagenda okuwuganirani lumumba kaka kaka, ya, kaka, kaka yakola lipoti enfuku musisi nti yagenze musetehouse ne gruneti ate museveni nibamu mm. kaka akati atebo tayinza kgenda mbabuulira angola kaka, is a country that is now seeing that is different from africa abanoonya enguzi ngaotwalayo kakka lulijekitiimu tebajja mukkiriza even kakka nga musajja mukulu mm. wagaana ogenda mu paalamenti ngeri timwina aganye kati ogendeyo nga ekimayoki nze nga nkimayokinzenti eh, hmm. nze mirundi i refuse to report to president ate president was encouraging me okutta tumwerazi nijinja kutatu mwebazi ati obusiru bwako kagamba mbubanziye mu president office mumwe omusaala alugivu mirundi egyobu mu media center genda okimenyeko genda okimenyeko ogumuwe nangamba mbusomeyi gundi kanakosojja ka new vision mba ajje wano we have ekifo kya miliyoni atano nali nkalinze amu introducing a new stuff nkakubinyondo saku ba ba ba bali kiwulirize bugolobi bali kiwulirize bugolobi naye nja bata ekyo numa saba tamu sata kubaana saba kumi omaze okunyigiriza pulogulaamu za mbaje naye bamutte nenya kweza yatuma omuntu omukubagagga bawa mbujangu otutabagali namugamba gwe tumwebaze nga tugenda kusisinkana akwate pikapu agitekeko kofini nedamerye nange nkwate pikapu eyange ngitekeko kofini nedamerye yange tusisinkane hata muna aliko vio kujeka abimazi reconciliation teriyo mkama wa president mseveni ama antuwa na mutawainiza mwusara sonyi ye teriyo alikonsaili nzena mbabanja 5 billion mbazikuwe mpule kume erizi chima ngenazi kusabila ya mtuwa mpule kume erige nda mtu jalu obono umufubuka alira be mpule kume bili mudiri ulio nga zizi ee jokolio nani no umutuwezo yari nani yomu kuwamu na tegeri antibali nyomu ira manyo tamale senga wakutumide msajanyo valieyo <laughs> kati, kati nkubuweze nkugamba nkugamba tikakati ngeche eyo gundi hamu mm. omusango teguli mwichise buchona echebaluma ruling white sunni hey. eyo yes ngenda jifurumia hmm. muna hakatavo mm. eyi eh, tokalabyeko the face the face of a brave judge omulumzo hey. mwandiseko eyi eh, abo bitu wagala omulamuzi yasaze ogwa ham omwagala kubanga yasaze no. The man, is, the man is intelligent hmm. omanyi abwe kyebatamanyi nti a judge must tickle you hmm. judge takugambye oda akubuulya ekikyamu a judge has told you nti sente zonna eziva ebweru syndicated loans hmm. neziyingira uganda nga ziyita mu nga abo ababanka abaziyingiza muno tebalina layisensi ekolera kuno zibapoteya normally why don't you go to the world bank why don't you go to imf kasaija noyo no, munne bwe bali mu finance babakwatirayo mukakanize mu lwadde kasaija nalinnya ku ttaka lya amerika basiba musibe tagendayo kakati after messing up with the economy what have they done bagenda mumbuze ku nte how can a government reduce itself to borrow money from money lenders eh, bayina eza australia bayina eza south africa bayina gyebaweze why mm. world bank there is no financial institution mm. eringa mm. world bank esobola okuwola sente eya to elections what if the incoming government rejects to pay mm. kakati as a result bakasaijja obubbi bwabwe ministry yonna yababbi kasaijja abadde agenda mukomera ku biliyoni ekikumu muatano ngaakizanyiramu ne miliyoni ebina pulezidenti zeyeewoze ezaleya kasaija ne gitutu hmm. gitutu gitutu oba oli mukazi kwatako yadde nusu kasaija kwatako yadde nusu kasaija ogende egundiomulamuzi dr donyo yes. yabagambye eki anti yabagambye hmm. nti sente bwe zijja wano niziyingira wano ekibaluma mm. syndicated loans nga nga banka eyo teyina plus license wano gwe baziwadde oluwombo lwa ed kakati you make a law why first mm. of all address the issue why are you relying on money lenders mm. o, a, a country to rely on money lenders not international bodies credible bodies kitegeeza its economy is in a mess mm. tegwe tokyalina akuwola mm. yes kakati akukoze ekyomulamuzi mm you say grand maker o parliament ya mumujiite mujiwe sente e, amateka ga mugaliri progressive mm. sira banga yo teka liri progressive amateka ga mu parliament bill wasome mirundi esatu first reading second reading third reading agamu musoma lumu hii agawoni basoma gumu bakola first reading ah ah baga anti let the first reading eh, eh mean the second and the third reading second reading <laughs> mm. ngo yino chebali the parliament ne bajita the parliament of scavengers abakazi basay kakati mchimba mukola mm. don't attack the judge mm. ono mukazi oyugwe gwe mukazi gwe eyo fayiro tewalidde ojja kwesanga gwe mubalalu kubanga bamulagidde agenda toyina buyinza gwe bujja fayiro wa mulamuzi kakozi gwe tebugina kakati obutategeera bwabwe hmm. what do you do go to parliament and make a law that any man syndicated to uganda hmm. shall be protected kuba nabuuza hamu nemugana nti nze abasajja abo abazungu bankubira esimu nebaga nti don't you think that Museveni wants to cheat our money kuba batabayinza kukkiriza nti mu uganda mulimu omulamuzi ayimirira ku magulu ge ate buli akola ekituufu ono eh. bamufuula ekibbakufuulamubantgweli eh, mutamiivu eh, kubanga bano abajoozi osanga omusajja ngagamba yayogera nembabazi mbabazi wa mitwe ena oyo wakuchesha ita manju uu uu uu uu ya kula kande bako debi wa museveni uu uu uu uu mm. ba mitwemeka haa ba are they not uh, human beings ebi tobi imbu ulira that is imperialism ti omuntu akwata omutwego na agunafuya mm. kakati you make one one make a law constitution ya uganda kugamba nti government ya obligation to fulfill its kuredi kundi sentence bajibanja this mm. three national coffers is mm. there in the constitution kakati nomake law to protect syndicated money to have reached a level nga tetukyasobola kugenda ku international organizations kwewolayo sente kuba economic sayijagisene bakati mm. balowoleza mu sente z'abasiyazi kakati mumukkirize nti bituwa tutuse mumbere yo mwiji ya ula kwa sentezi mbuti ya ula gundi baamu kama mwadi banka nti sente zoina zisi ati zoya ujidi naka nti kankwate zange mumuzimpole siru wadi banka haba kongo tebajia kumusa sura omla mzono tamari gubari wa tisa tisa nga wa mgamba sana usangu mkwale yes bari wale zendoso luku mtisa yes wapi ya chidi ujuzi mna mkwa tumuli nzoyo kendi mkubali shewunya bwamusonyiwa busonyi oyo omulenzi alina kyeyankolerako edda yanzijako mu kkomera naye nyina bamwabye kuba namukwata emirundi ngaena ng'alagira abalamuzi miso yazze kulema Ye ali ama nyinti He ala gira Ali ama nyinti umusangu He eh. Anti nga bagala mm. Bagala kuwamba Bayerega mchintu mm. Nga bana abagundi abo Tiba ababanka Baba kufura politiko Chovula vili Isra Bank Association Eri ali mkuburi Riro mwana Ntofu na lubuto Ati zituasa mira No The whole thing started by this man claiming in sentence and Where was the Bankers Association? Mm. E- ekyaham mm. okuwa abantu bamubye sente mm. bali balowooza kumweyambisa mukakodyo kali deposit money nabagana nti am rich man i don't need to deposit my assets kubanga ne sente zemuyinanze basinza sinza banka sente awo nebayitawo kakati ekibaluma si, si banka eri mm. banka eri yaswala kakati bana abakifuula politics baloya babanka bebalagira acha omulenzi akyalagira soono soono nanyini buyinza naye ono omulebesi akyayongera okuwa ebiragiro omuganda kasi tomusiba essanja hmm. nti akola ne bagundi yakola nebagundinaye eh, tundudde ku histole ya jjajjawo enfa gye yafaamu amini gye yamusalamu tekayinza kuba akalombolombo nawe ne bakusala eh. nti nganze eh, nabaganda nti muvetinge nga abantu bemutwala mu state house House. I was the wrong choice for State House. I'm a Republican. Don't worry, Mengo. Very Republican. Seguya. I'm a self-made person. Kukwate, tayo, talimu mpisa na kamu. Tuzeku mwerega mungu binyo ndo ya kweri. Kwa sati, echiwa luma checho. Hmm. Apiru. E, Anagu itakukwa apiru. Ha, ah, ah, yeche ya koze ya chikoze ya chimaze. Obaba funa yobe bagula bagule. ani akimaze ono omulamuzi ye yamaze ono omulamuzi atonyo ye yakimaze ye yakukoze era omusiimye yes musiima naye mutana namugamba nti wadde kooti yagambye nti sente ezo zewewola byalipoteya buli musajja musiraamu riba riba mm, eh. tulia riba ah, ah, ati tuli muavu akolecha dini tuli muavu tuli muavu eh, akolecha eh, dini chokuntukula tulia riba hey, kubanga bada ichibatisha bagamba mm. ndi museveni ya goze nagambia bazungu wabasajia pamanerenda baula baka saija nimbaga museveni cannot be part of this we have an, some judges of ours are independent museveni cannot cheat you because you come back and borrow money bichiba nga kasaijia ni bakati ya guanga balitulisi zao nga tukenda mba nerenda you have a lot of influence don't look at this judge as implementing a directive from seven to cheat you the money lenders era hamu ya zimba mrodi hey. zavu makerene menye hey. chikomera hamu hey. ya zimba mkubo hey. makerene fiwa ate, hamu ya gulana chivuwa ate, ate, ate, ate hamu ya egalo kule kisensi hey. ya kashari ashe mboza ashe mboza chiribu chiti anti, anti abu mm. bagulabu na obusajju obutasoma wale waka serembo kamanyi kasedimba kekani sedimba katonda yadira akabina ku muntu siwayiriza nakateka kamaso kati olwali badulu nyamfa gwe inyindo na mutwe katonda takola nsobi bwatu ya mutonda sedimba singa sedimba fesi yaji kola musente atia anti bwa akali badaka bina bato kisebiri erisi elimu lilieno kati wali olwatiki wali badulu atiko obulu nyamfa we wali nyindo nemimwa bwirwo bukube simu mbu obatu twade sente nga tugenda batugula kwaito kwa boom twayimbwa mmutu enzemba wa sente somebody was ringing me somebody bajo was attacked you can i respond to bajo aina aina abantu bameka ku social media nze nokuogera ku bajo mba mpo mba muto mpo muti si sobola ati ku bya mateka tuogera ku bintu bya ku simu ati seremba ate mukuba nyesi mu rwanjo ngabu wabano ewambuga nakabeti kemirundi eji lwaki kayitamu babawa sente wetikani eee eh, bamodereta benaketike wambuga obamanyi obungi bamodereta bewetika okubetika obajjawo lwaki anti mbagamba nti pologulamu ya mumujja gitta eno eno pologulamu ya eno tivi ya muganda nga ejja bakuba kubanga nbs bweyatundanga obudde bwange esaawa bbiri netundako emu ekyabutunda tikyabutunda no kakati baba wa sente nti kino tokibuuza kino kikwalimu muzanyi omudde eno bwokola bwotoyina nkwitikwa bwiti siko siya nenfulumya ate nensigalawo nga njogera nenzeka <laughs> kubanga obwo butudaivatinga mm. nti we are not talking about mm. nakivubo we are not talking about where harm mm. invaded the the the nswaruzi mm. ham aina approved plans you can construct a house without endangering environment waliwo woteri eh, omuzungu yagizimbawa musajja akabaka wa wa wagundi omenye amaje thailand amaje ne kabaka bebasinza sente kabaka aina woteri gyeyazimbye in uh, South Africa ngeri mchibira without cutting off any tree genda ngoli Roma ogenda okebere ekereziya ya Uganda eyabajulizi ba Uganda bajizimba bati kupreservinga miti some, some plans protect the environment somebody can build ekizimbe mu forest without cutting any tree mm. this is how ne, ne mu environment bakiriza okusimba mu ebikajjo environment kitegeza kubera rusalu kubera awo what do you want oyagala muti kuleta ki okay yes uh, kakati uh, the issue mm. is not that eh, we are not talking about so demolition if you, if you are still of what we are mm. saying mm. is that uyu uh, mukozi musiru busiru is stupid why don't pressurize me what's the process of court you appeal